እና የአውሬውን መንግስት 666ን በመቀበል እንበለጽጋለን፣ እረፍት ውስጥ እንገባለን ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እንዳትታለሉ። እዛ ቦታ ላይ መልካም ነገር የለም፣ ክፉ ነው ያለው። ከስቃያቸውና ከቁስላቸው የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ፣ ከስራቸውም ንስሐ አልገቡም ይላል። ሁለተኛ ጊዜ ነው የሚናገረው። ቁጥር 12 ስድስተኛውንም ጽዋውን በታላቅ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ። ከፀሐይ መውጫ ለሚመጡ ነገስታት መንገድ እንዲሰናደላቸው ውሃው ደረቀ። ከዘንዶ አፍ፣ ከአውሬው አፍ፣ ከአስተኛው ነቢይ አፍ ጓጉንጅሮች የሚመስሉ ሶስት ርኩሳን መናፍስ ሲወጡ አየው ምልክት እያደረጉ የአጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁ ሁሉም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ይወጣሉ። ይሄ የአርማጌዶን ጦርነት ነው። ማለት ከሺህ ዓመት መንግስት መጀመሪያ ላይ በሰባቱ ዓመት መከራ መጨረሻ ላይ የሚካሄድ ጦርነት ነው። ክርስቶስ ይሄንን እንግዲህ ለምን ይመጣል ጌታ የሚለው ላይ እናየዋለን። ክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማይ ሲመጣ እኛም አብረን ነው ይዞን ነው የሚመጣው። መላእክቶች ታጅበን ነው በመላእክት ታጅበን ነው የምንመጣው። ወደ ምድር ስንመጣ በሰማይ ውስጥ ራዳሮች ብዙ መረጃ አቀባይ መሳሪያዎች አሉ በሰማይ ውስጥ እንታያለን ማለት ነው። ስም ክርስቶስ ሲመጣ ይታያል። በዚህ ጊዜ ጓጉንቸሮች የሚመስሉ ይሄ ከኮምፒውተር አሰራር ጋራ ከሳተላይት አሰራር ጋር የተያዘ ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያመለክተው። ቀጥታ መናፍሶችንም ያያይዛል፣ ያገናኛል። ይሄ ምክንያቱም አሁን መናፍሶች መሳሪያን በጣም እየተጠቀሙ ነው። አንዳንዱ መሳሪያ እንደውም ንጹህ scientific ነው ብሎ ለማለት እስከሚቸግረን የደረስንበትም ሁኔታ አለ እና በዛን ጊዜ ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ነው የሚለው ወደ አስሩ ቀንዶች ማለት ነው ወደ ሰባቱ ራሶች ወደ አውሬው የግዛት ክልል ነው የሚሄዱት ወዴት በታላቁ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እዚህ ጋር ልብ በሉ ምንድን ነው የሚለው በታላቁ በታላቁ ሁሉም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ይወጣሉ ይላል። ይሄንን ጦርነት በሚለው ላይ ማሳየት ነበረብኝ። ለምን ይመጣል ጌታ በጽድቅ ሊዋጋ የሚለው ክፍል ላይ ይሄን አብራራዋለሁ። በነገራችን ላይ ግን ልንይዘው የሚገባ ነገር አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ማለት ነው ሲመጣ የዓለም መንግስታት አውሬው ራእይ 19 ቁጥር 20 ላይ ተከማችተው አየው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ኢየሱስን ሊወጉት ሰልፍ ይወጣሉ ማለት ነው። ይሄ ወደ አርማጌዲዮን ጦርነት አጋንንቶቹ ሲያሰልፏቸው ነው የሚያሳየው። ቁጥር 17 ሰባተኛውን ደግሞ ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ፣ ከመቅደስም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ። መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድ ሆነ፣ ትልቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንደዚህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም፣ ከሁሉ በለጠ ይላል። ታላቂቱ ከተማ በሶስት ተከፈለች፣ የአሕዛብም ከተሞች ወደቁ። ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን መጥመቃ የሞላበትን ጠጅ ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። ደሴቶችን ሁሉ ሸሹ፣ ተራራዎችም አልተገኙም። በሚዛን አንድ ታላንት አምሳ ኪሎ ግራም በረዶ ማለት ነው ወገኖቼ፣ ከሰማይ በምድር ከሰው ወደ ሰዎች በሰዎች ላይ ወረድባቸው የሚል እናገኛለን። በሰባቱ በሀያ አንዱ መቅሰፍቶች በሰባቱ ማህተሞች፣ በሰባቱ መለከቶችና በሰባቱ ጽዋዎች የሚፈጸሙትን ልዩ ልዩ ቁጣዎች አየ ምንድን ናቸው እነዚህ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን ነገር የፈቀደው? ይሄ ይሄ መከራ ዝም ብለን ስንመለከተው መከራው ለየት ያለ ባህሪ ያለው ይሄ ሰባቱ ዓመት መከራ ለየት ያለ ባህሪ ያለው በመሰረቱ አሁን ወደ ግብፅ ብንሄድ አራት መቶ ሰላሳ ዓመት እስራኤላውያንን ካሰቃዩ በኋላ ህዝቤ ልቀቅ ያገለግልህ ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን በላከ ጊዜ ወደ ፈርዖን ፈርዖን ታገለ። አስር የተለያዩ ተአምራቶች ክንዱ የደቀቀ የደቀቀ የደቀቀ አለቅም ብሎ በኋላ ነው የለቀቃቸው አይደለም። እዛ ቦታ ላይ ስትመለከቱ ለረዥም ጊዜ የግብፅ ሰዎች ያላዩትን መከራ እግዚአብሔር ሲያሳያቸው ይታያል። ግፍ የሰሩት በእስራኤላውያን የሰሩት ግፍ ስለሞላ ነው። በምድር ገጽ ላይ እንዲሁ ክፉ ሰዎች ግፍ እየሰሩ ግፍ እየሞላ ነው። ልክ ራእይ ማን ነው ዘፍጥረት ስድስት አስራ ሁለት ላይ ምድር በግፍ ተሞላች ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው እና ይሄ የመከራው ዘመን ለየት ያለ ነገር አለው። አሁን እዚህ ማቴዎስ 24 ከቁጥር 37 እስከ 39 ዘፍጥረት 6 እስከ 8 ውሃው የፈሰሰበትን ዝናቡ የዘነበበትን ስንመለከት ጠንካራ ነበረ፣ ከበድ ያለ ነው። ዳንኤል 8 23 ላይ እንዲህ ይላል፣ በመንግስታቸው መጨረሻ ኃጢአታቸው በተሞላች ጊዜ እንቆቅልሽን የሚያስተውል ፊተ ጨካኝ ንጉሥ ይነሳል ይላል። እያቸው ኃጢአት ይሞላል። ኃጢአት የተጀመረው በሴጣን ልብ ነው። ኃጢአት እያደገ እያደገ እያደገ እያደገ እዚህ ደርሷል። ኃጢአት ለዘላለም አይኖርም። ኃጢአት ይሞላል። ኃጢአት ሲሞላ እግዚአብሔር ቁጣውን ያፈሳል። ልክ በኖህ ዘመን ኃጢአት ሞላ፣ በዝናብ እግዚአብሔር ቀጣ። በለት ዘመን ኃጢአት ሞላ፣ በእሳት እግዚአብሔር ቀጣ። አሁን በሁለት ሺህ ዓመት መጨረሻ ወይም ደግሞ በቅድመ መነጠቅ መከራው በጣም የሚጦዝበት ጊዜ ማለት የሰዎች ኃጢአት እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ኃይለኛ ቁጣ ዲግሪው ከፍ ያለ ነው። ይሄ ሰባቱ ዓመት መከራ ማለት ነው። ሰይጣንና አምላክ የመጨረሻውን ውጊያ የሚያደርጉበት ጊዜ ነው። ይሄ ሰባቱ ዓመት መከራ ዝም ብላችሁ ስታዩት ይቀጣል፣ ይቀጣል። እግዚአብሔር ሰዎች ንስሐ አይገቡም፣ ይቀጣል። ሴጣን ልባቸውን ያደነድናል። ሴጣን ልባቸውን ያደነድናል። የአውረ መንፈስ እየጨለመ እየቀጠለ እየቀጠለ ይሄዳል እና ከራራ ይሆናሉ እና እየጠነከረ ነው መሄደው የአውሬው እና የሴጣን እግዚአብሔርን መገዳደር ሰዎችን መገዳደር በጣም እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ለምሳሌ አሁን በዚህ በራእይ ውስጥ ታላቅ የሚለው ቃል ከአርባ ጊዜ ያህል ተጽፏል። አርባ ጊዜ ያህል ተጽፏል። ታላቅ እና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ከጻፍኳቸው ውስጥ ታላቅ ድምፅ፣ ታላቅ ቁጣ፣ ታላቅ መከራ፣ ታላቅ እቶን፣ ታላቅ ፍርሃት፣ ታላቅ ድንቅ ምልክት፣ ታላቅ የአምላክ እራት፣ ታላቅ ነጭ ዙፋን አያቸው። በእግዚአብሔር በኩል ማለት ነው። በዚህ በሰይጣን በኩል ደግሞ ታላቅ ቀይ ዘንዶ፣ ታላቅ ነገር፣ ታላላቆቹ ምልክቶች፣ ታላቂቱ ባቢሎን፣ ታላቅ ሰንሰለት የሚል ነገር አለ። በራእይ ውስጥ ታላቅ ታላቅ ታላቅ ሰይጣን ታላቅነቱን፣ ሀያልነቱን፣ አውሬው ታላቅነቱን እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኛ አምላክ ነን የሚባ ሰዎች ታላቅነታቸውን ስታር ኮከብ መሆናቸውን የሚገልጹበት ጊዜ ነው ይሄ የሰባቱ ዓመት መከራ አይደላችሁም፣ አይደላችሁም፣ አይደላችሁም። ታላቅ ነገር ሲያደርገው እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያመጣና ይመጣል። በጣም የሚገርም ነው። ሰይጣን ታላላቅ አስደናቂ ምልክቶች ያደርጋል። እግዚአብሔርን ታላላቅ አስደናቂ ምልክቶችን ያደርጋል። ታላቅ ሰንሰለት ነው የሚለው እኮ ታላቅ መልአክ ወረደ፣ ታላቅ ሰንሰለት ያዘ፣ ሰይጣንን አሰረ፣ ወደ ጥልቅ ጣለው ይላል። መጨረሻውን ነው የሚያመለክተው። የእግዚአብሔር ቁጣ ለየት ባለ ሁኔታ በምድር ገጽ ላይ ሲከሰት የምናይበት ጊዜ ነው። ከማናቸውም ጊዜ መከራ የበለጠ እንግዲህ ፍርዱ ከዚህ የበለጠው ፍርድ እንግዲህ የገሃነመ እሳት ፍርድ ነው፣ የጥልቅ ፍርድ ነው። ይሄ መለስ ያለው ነው። ይሄ መለስ ያለው ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያመጣው? ለምን ፈቀደ ይሄን መከራ? አንደኛ ፈጣሪ የሰዎችን ትምክትና ትቢት ለመምታት እና ከሰዎች ላይ ትዕቢትን ለማንሳት ስለፈለገ ነው። አንድ ጊዜ ሁላችንም ኢሳይያስ ምዕራፍ ሶስትን እንድናነብ ጠይቃለሁ። ቁጥር አንድ እነሆ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ አንድ እንግዲህ ይህን ከማንበብ በፊት የምተውላችሁ ነገር አለ። እግዚአብሔር የማይወደው አንድ ትልቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ትዕቢትን አይወድም። እግዚአብሔር ከንቱ ትምክተኝነትን አይወድም። እግዚአብሔር የሰዎችን ደረታቸውን መለወጥ፣ የሰዎችን ኃይለኛ ንግግር መናገር፣ እግዚአብሔር በፈጠረው ቁሳዊ ነገር ላይ ተደግፈው እግዚአብሔርን ማጣጣላቸውን እግዚአብሔር አይወድም። ትዕቢት ውድቀትን ውድቀት ጥፋትን ትቀድማለች ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምረናል እና የሰባቱ ዓመት መከራ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ያመጣው? ከሰዎች እጅ ላይ ትምክትን ሊመታ ነው። ይሄንን ከኢሳይያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እነሆ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ ድጋፍንና ብርታትን የእንጀራን ድጋፍ ሁሉ የውሃን ድጋፍ ሁሉ ተመልከቱ። እንግዲህ ድጋፍና ብርታት ነው የሚለው ድጋፍና ብርታት። እዚህ ጋር ሰዎች በእግዚአብሔር መደገፍ ትተው በእንጀራ ነው የተደገፉት፣ እህስ በውሃ ነው የተደገፉት። ቁጥር ሶስት ሁለት ላይ የሀያሉን ድጋፍ፣ የተዋጊውን ድጋፍ፣ የፈራጁን ድጋፍ፣ የነብዩን ድጋፍ፣ የማርተኛውን ድጋፍ በእግዚአብሔር መደገፍ ትተው ሰዎች በሟርተኛ ይደገፋሉ፣ በሐሰተኛ ነቢያት ይደገፋሉ። የሽማግሌውን ድጋፍ፣ የአምሳ አለቃውን ድጋፍ፣ የከበርቴውን ድጋፍ፣ የአማካሪውን ድጋፍ፣ የብሉን ሰራተኛ ድጋፍ፣ የአሰማ ታዋቂውን ድጋፍ ይነቅላል ይላል። የሰባት ዓመት መከራ ምንድን ነው ብለን ስንል እግዚአብሔር ሰዎች የተደገፉበትን ነገር የነቀለበት ቦታ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ውሃ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ደም የሚያደርገው? ባህሩን ለምን ደም ያደርገዋል? ሲሶ ሲሶ ሲሶ ለምሳሌ አሁን green light green light green light will make the earth green ምድርን አረንጓዴ እናደርጋታል። አስርቱ አረንጓዴው ትእዛዛት የሚል ሁለት አስርቱ ትእዛዛቶች አሉ። ከምድር ጋር የተያያዘ ነው። ምድርን አረንጓዴ እናደርጋታለን ነው የሚሉት። ያድርጉ፣ ጥሩ ነው። ዝናባ ዝንቦ ነው፣ አየሩን ሰጥቶ ነው እግዚአብሔር ምድሪቱን አረንጓዴ የሚያደርጉት። ግን መደገፉ በዛ በአረንጓዴ በሰሩት ስራ ላይ ዊ ሜድ ኢት ዊ ሜክ ኢት ምን ያስፈልጋል? ይሄ በጣም አደገኛ አይወድም እግዚአብሔር። ያው እዚህ ጋር ተመልከቱ ወገኖች፣ በእንጀራ አትደገፉ፣ በመልካችሁ አትደገፉ፣ በፀጉራችሁ አትደገፉ፣ በመኪናችሁ አትደገፉ፣ በትንቢት የጸጋ ስጦታችሁ አትደገፉ። የጸጋ ስጦታዎችን በሰጠው በእግዚአብሔር ላይ ነው እንጂ ልንደገፍ የሚገባን በጸጋ ስጦታው ላይ አይደለም። በመጋቢነታችን፣ በወንጌላዊነታችን፣ በሽምግልናችን በአስተማሪነታችን፣ በመሪነታችን ባለን የገንዘብ ብዛት አይደለም የምንደገፈው። የገንዘቡ፣ የሀብቱ፣ የእውቀቱ፣ የቁንጅናው እንደኔ ያለ ቆንጆ ሴት ባል ያጣል እንዴ አትበሉ ሴቶች። ቆንጆ ሴቶች ባል ያጡ አሉ። ለምን እንደሆን ታሪክ እኔ ወንድን የፈለኳትን ሴት መርጫ አገባለሁ አትበሉ። ማግባት ያልቻሉ ቆንጆ ወንዶች አሉና መመኪያችን ሊሆን የሚገባው ምንድን ነው ብለን ስንል እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ አንድና አንድ እሱ ነው ልንመካበት ልንደገፍበት የሚገባው። እዚህ ቦታ ላይ የሚገርም ነው። በቃ አራት ቁጥር አለቆቻቸው እንዲሆኑ ብላቴኖችን አስነሳባቸዋለሁ። መርገም ነው ይሄ። አሁን እኮ በአብዛኛው እየገዙን እየመሩን ያሉት እኮ በእድሜ የበለጸጉ በ experience የበለጸጉ እኮ ሰዎች አይደለም፣ ወጣቶች አይደለም የሚመሩ አሁን እና ያለን አይደለም እና ብዙ ነገር ሲበለሻሽባቸው experience ያላቸው ሰዎች margin ላይ ተደርገው ጥግ ላይ ሲቀመጡ ወጣት ልጆቻችን ነበር ስራ ላይ የተቀመጡት። experience ያላቸው ግራ ገብቷቸው መከራ ልምዱን እስኪያገኙ ድረስ በጣም ብዙ ነገር ነው ላለቀብን እና እግዚአብሔር ምን ምንድን ነው እግዚአብሔር የማይወደው ነገር እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ትምክተኝነትን አይወደው እና ይመታዋል፣ ያስወግደዋል። ለምሳሌ አሁን ወረድ ብሎም ስትመለከቱ እዚህ ቦታ ላይ ወደ ቁጥር 16 ላይ ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የጽዮን ቆነጃጅት ኮርተዋልና አንገታቸውንም እያሰገጉ በዓይኖቻቸውም እያጣቀሱ ፈንጠርም እያሉ በእግሮቻቸውም እያቃጨሉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ጌታ የጽዮንን ቆነጃጅት አናት በቡሃነት ይመታል፣ እግዚአብሔርም ኃፍረተ ስጋቸውን ይገልጣል። በዚያም ቀን ጌታ የግራ አልበውን ክብር መርበቡንም ጨረቃ የሚመስለውን ጌጥ የጮሮ የጆሮን ጥልጥሉንም አንባሩንም መሸፈኛውንም ቀጸላውንም የሰንሰለቱንም መቀነቱንም የሽቱንም ዕቃ አሸንክታቡንም የእጅና የአፍንጫ ቀለበቱን የዓመት በዓሉን ልብስ መጎናጸፊያውን ልግም በገላውን ከረጢቱን መስተዋቱን ከጥሩ በፍታ የተሰራውን ልብስ ራስ ማሰሪያውን አይነ ርግቡን ያስወግዳል። እንዲህ ይሆናል። በሽቱ ፈንታ ግማት፣ በመታጠቂያ ፈንታ ገመድ፣ ጠጉሩን በመንቀስ ፈንታ ቡሃነት፣ በመጎናጸፊያ ፈንታ መቅ፣ በውባት በውበት ፈንታ ጠባሳ ይሆናል። ጎልማሶችሽ በሰይፍ አያለንም በውጊያ ይወድቃሉ እያለ እንዲህ ይናገራል። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ የሰባቱ ዓመት መከራ ለምን መጣ? አንደኛ እግዚአብሔር ሰዎች የተመኩበትን የተደገፉበትን ነገር ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ወንዝ ሊሆን ይችላል፣ መርከብ ሊሆን ይችላል፣ ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልማት ሊሆን ይችላል። እሱን ሊመታ ነው እና ወገኖች ኢትዮጵያውያን፣ ሌሎችም ልንረዳው የሚገባ ነገር holistic development ብለን ስንሄድ ሁለንታዊ ልማት ሁለንታዊ ልማት ብለን ስንሄድ የ holistic development ዋነኛ core መሰረት springboard የሆነውን የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር እውነት ይዘን ነው መሆን ያለበት። ያ ካልሆነ ግን አይቻልም። ምክንያቱም ብዙ ውድቀት ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄንን መከራ ያመጣው? አንደኛው ትምክትል ሊመታ ነው። ሁለተኛው እስራኤልን በኃጢአታ ሊቀጣና ወደ ንሳ ሊመልስ ነው። ሚልኪያ ሶስት ሶስት ላይ ቁጥር አራትም ታዩታላችሁ። እስራኤል ክርስቶስን ሰቅላለች። ሁለት ሺህ ዓመት ሙሉ እንቅልፍ ውስጥ ነው ቅጣት። ከእስራኤል ላይ መንግስት ተወስዶ ለእኛ ለአሕዛብ ነው የተሰጠ። የእግዚአብሔር መንግስት እኛ ጋር ነው ያለችው። እኛ ስንነጠቅ ወደ እስራኤል መንግስት ይመለሳል። መቶ አርባ አራት ሺህ አይሁዶች ይመጣሉ። ግን ያም አውሬውን ነው የሚከተሉት። መጨረሻ ላይ ከሰባቱ ዓመት መከራ በኋላ ዘካርያስ 14 ላይ እንደተጠቀሰው አይናቸው ይበራል። የሰባቱን ዓመት መከራ ለምናም አሁን ራእይ 12 ላይ ስትመለከቱ እስራኤል መከራ እያየች ነው። እስካሁን ተበትነው ነው ያሉት እየገቡ 1948 ዓመተ ምህረት ማለት እኮ ቅርብ ነው። 1948 ነው እስራኤል ህጋዊ እውቅና ያገኘችው። አሁንም ችግር አለ። ልቀቁ፣ ይሄ ምድር የኛ ነው እየተባሉ ነው። እየገቡ ነው ህዝቡ። አሁን ይገባሉ፣ ወደፊትም ይገባሉ። ከአውሬው ጋር ቃል ኪዳን ሲያደርጉ ትንሽ ይገባሉ። ከገቡ በኋላ እንደገና አውሬው ቃል ኪዳኑን ሲሰብርባቸው እንደገና ያሳደዳቸዋል፣ ይወጣሉ። የቀሩትም ደግሞ መከራ ይቀበሉ። ራእይ 13 ላይ እንደተጠቀሰው እስራኤል ሊቀጣ ነው። ሌላው የዳንኤል የተነገረው የሰባኛው ሱባኤ እንዲመጣ ትንቢት ለዳንኤል ተነግሯል። እሱ እንዲመጣ ነው። ሌላኛው አህዛብ እስራኤልን ስላሰቃዩና ቤተ ክርስቲያንን ስላሰቃዩ አህዛብን ሊቀጣ ነው። ኢሳይያስ 63ን ኢዩኤል ምዕራፍ 3ን እንድታነቡት ሰዎችን እየቀጣ ደረጃ በደረጃ ወደ ንስሐ ሊመጣቸው ሊያመጣቸው ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ክፍል ለማጠቃለል ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነገር ምንድን ነው ብለን ስንል አሁን በዚህ በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ እንግዲህ ከራእይ መጽሐፍ ራእይን መጽሐፍ ማጥናት አይደለም አላማው ሴሌክቲቪሊ ነው የሄድኩት። በዚህ በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ብቅ ከሚሉ ዋና ዋና ነገሮች ውስጥ አንዱ ራእይ 17 ላይ ሁለተኛው ራእይ 13 ላይ የተጠቀሰው ትዕይንት ነው። ራእይ 13 ላይ የተጠቀሰው አውሬው ነው። አውሬው እንደሚመጣ ሰዎች እንደሚገዛ ያሳያል። እዛው መከራ ውስጥ ነው የሚታየው። አውሬው የመጀመሪያ ስጦታ ለዓለም ሰዎች አውሬ ይሆናል። በምድር ገጽ ላይ በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ በተለያየ ደረጃ በሁለት በተከፈለ ይገዛል። ከፍተ ከፍተኛው ከፍተኛው ደረጃ ላይ አሁን ራእይ 17ን ስንመለከት አንዲት ሴት አየሁ ይላል። አውሬው ላይ ቀይ ዘንዶ አውሬው ላይ ተቀምጣ ነበር ብሎ ይናገራል። ይቺ ሴት በቅዱሳና በነቢያት ደም ሰክራ አየኋት ነው የሚለው። እንግዲህ በዓለም ያላችሁ ክርስቲያኖች አንዳንዶቻችሁ በፖለቲካ ውስጥ አላችሁ። ጋለሞታይቱ ሴት ይቺ ሴት ልዩ ባህሪ አላት። ሚስጥር ሚስጥር የሆነ ነገር አላት። የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት እናት ነው የምትባለው። በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ነው የምታብበው፣ ብቅ የምትለው ይቺ አውሬው ላይ ነው ተቀምጠ አውሬው ነው የምትነዳው። ወደ ረዥም በረሃ ወደ በረሃ ወሰደኝ አሳየኝ አደለ ሚለው እቺ ጋለሞታ አውሬው ነው የምትነዳው። በሃይማኖት ስም ነው፣ በሐሰተኛው ነቢይ አማካይነት ነው የምታንቀሳቀሰው። አውሬው ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ነው። ሃይማኖታዊ ነገርም ደግሞ አለው። በመከራው ዘመን ከሚነሱ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። አሁን ራእይ ምዕራፍ ስድስት ላይ አውሬው ይለቀቃል። ራእይ 16 ላይ ራእይ 13 ላይ ቁጥሩን እንዲቀበሉ ያስገድዳል። ራእይ 16 ላይ ቁጥሩን በተቀበሉት ላይ ቁጣ ሲፈስ እናያለን። እንግዲህ የሰባቱ ዓመት መከራ በጣም ክፉ ጊዜ ነው። የጠነከራችሁ ቅዱሳን ከመከራ በፊት ትነጠቃላችሁ። ያልጠነከራችሁ ከሃዲዎች ከሆናችሁ ከሃዲዎች ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ለብ ያለ ህይወት ስቡ ኖሯችሁ በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቃችሁ አትነጠቁም፣ ትቀራላችሁ። ግን ቀራችሁ ማለት ከመነጠቁ ቀራችሁ ማለት በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ታልፋላችሁ። አውሬውን አልቀበልም ካላችሁ ብቻ በጌታ ትጸናላችሁ። ከተነጠቁት ቅዱሳን ጋር በሰባቱ ዓመት መከራ እድል ታገኛላችሁ። ይህንን ትሩዝ አትርሱት። እግዚአብሔር በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ እንዳንገባ ጸጋውን ያብዛልን። የእግዚአብሔር ምሕረት ከኛ ጋር ይሁን። ይሄኛውን ክፍል እንግዲህ በዚህ እናጠቃልላለን። አጭር ጸሎት እናድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እናመሰግንሃለን ስለ ሰባቱ ዓመት መከራ፣ ስለ ሰባኛው ሱባኤ ማየት እንደሚገባን እንድናይ ስለረዳህን እናመሰግንሃለን። የቀረውን በቅዱስ መንፈስ እንድትገልጽልን እንጸልያለን። ጌታ አምላካችን ሆይ በነገር ሁሉ ክበር፣ ከመከራው በፊት እንድንነጠቅ እርዳን። በመከራ ውስጥ የምታልፈዋንም ቤተ ክርስቲያን በልዩ ጸጋህ እንድትቀባት ኃይል እንድትሰጣት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንማጸናሃለን። ስላስተማርከን ስለረዳህን ተመስገን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።